Thank you. वकील बोला ले कि नहले साधु करो बाबा के प्यार पाकी हम के भुलाई मम्मी पापा के मुँह देख लू अब हो फिर काहे कोई रहू हम से लब हो आए हाय শরীরকে জয়বু পিয়া বাকে পেহার বাকে মোমকে ভুলইব মমি বাবাকে মুহ দেখেলু অভ ফির কাহে হমসে কইলে রহ লব ধোখা দেলু তু ফারু ये लगनी हम दारू हमरा का पता रहे की सारा लिखा है रे हमरा कहा पता रहे तू तो सारा लिखा है शादी करो तारू जानी अपन नोता देव लौंग रे फिर कहे गावतनी हम सग सोंग रे याद नबे अपन तो कहले जो बीरजू बिहारी संगम संतुष्ट के भेजो हाँ हाँ हाँ हाँ कहलू कि प्यार चले हमनी के लोंग रे फिर कहे गावतनी हम सग सोंग रे याद नबे अपन जो बीरज बिहारी देव सुनील के भेजो का गेल बारे जो सही जी पियावा के धरी हाथ साथ करे तू जेबू पियवा के धोरी साधु करे तुझे शादी कर तारू जानी रपो यूता देबू रे शादी कर तारू तू आपन यूता देबू कि ना मारा के जात बानी छोरी के बहरवा सैया हमारा के जात बानी छोरी के बहरवा सैया हमारा के सैया Thank you. लैला काहे सैया लैला तोहर याद में मनवा मनवा लागे नया गनवा सैया हमारा के सैया हमारा

हरवा सैया हमारा के जात बनी छोरी के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 आज कल के लोही की भाई हो धोखाबाज हो सोच ले सपनवा के तोर आज कल के लोही की भाई हो

तोहरी होले नाता जोहरी दिल तोरन ही छौरी तोरनी छौड़ी दोसरा से ले लेना तजोरी दिल तोरनी छौड़ी दोसरा से ले लेना तजोरी दिल तोरनी छौड़ी cortos arretes. देखई हो लिखल पानी जे देखई हो दर्द भइल बा दर्द भइल बा दिल के ताजा संदेश जान के दियो जा जाए को बहुत हर जा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 पिया मन रहेला बेचैन हो मन रहेला बेचैन हो जगल रोजे दीत तरतिया ओ बनी हाफ मैन हो ओ बनी हाफ मैन हो हाल में पिया दूर से हो के दूर से हो के देव सुनी लगे कटता दिनावा रोज रोज

जाके तनी समझई हो लिखल बानी के देखई हो भइल बा भइल बा दिल के ताजा संदेशा के जा जाए जा खिंचाए माला रे माला डाली कौन साला रे नहीं हो खिंचाए माला रे माला डाली कौन साला रे उठे दिलावा में तो रे हमसे देखल ना जाला go on. कहुन साहत छोड़ब अपना सोनम के बरायात आबे ओकर मीठी मीठी बोलिया कैसे ले जाई केहू सोझा हमरा डोलिया केहू रोके नहीं बाला उठे दिलवा में तोहर रे हमसे ना जाला ¡Gracias! रे गोली चाहे चली भाला रे माला डाली कौन साला रे उठे ढिलावा में तोहर presented by Open Music. chalo चलो तो माल रोता माल रोता चलो सैया मरवा में माल रोता अखिए के अपना उलो रवे से धोता चलो सैया मरवा में माल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

माल रोता अखिए के अपना रवे से होता चलो सही डुमर में माल रोता I'm not डुमर माल प्यार को के साथ ओकर छोड़ सुनील गम में सोता चलो सैया में माल रोता अखिए के होता चलो सही रुमारा में माल रोता चलो सैया चलो चलो यार चलो यार चल चल सही मरवा में माल रो अखिए के अपना लोरवा से धोता अपन म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा पगली के भइल आरती के दासा बड़ी रोता छोटू लागिया रोती पगल बड़ी आज छोटू लागिया रोती पगल बड़ी